刚刚上过央视春晚的周深接受央视综艺频道专访了。央视频二零二一年二月十五号大年初四下午十六点发布消息：周深首登春晚舞台，完成父母心愿，被更多人听到是一种幸福。在二零二一年，井号春晚井号，周深超话与张也超话合唱了一首《灯火里的中国》，这是周深第一次登上春晚舞台。他坦言。 很珍惜这个机会，希望自己身上的标签越来越多，让更多人听到和看到。与此同时，央视频还发布了一则时长达一点五十分秒的专访。为了记录两千零二十一央视春晚台前幕后的故事，春晚特意制作推出了一档《两千零二十一春晚微记录》节目。 在这档节目中，主持人公岩就此次春晚中出现的嘉宾进行全方位的专访，探索各个嘉宾此次上春晚的体会。公岩问：“你今年是第一次上春晚，那这次上春晚的机会对你来说是意想不到，还是水到渠成？”周深说：“绝对是意想不到。” 哪怕是我出道之前，爸爸妈妈在电视上面看到一些非常美的舞台或非常大型的晚会的时候，我有听我爸妈他们嘟囔过一句，说：“哎呀，你看你这么喜欢唱歌，你要是能在上面唱一首多好了。”所以就很想打电话跟我爸爸妈妈说：“你刚看到我了吗？春晚哎，就你看这么大的舞台，你儿子站在上面唱歌，你有没有觉得很开心？” 周深其实去年一年是很忙的，这一年之中，他参加了十三档的音乐晚会，十九档的综艺节目。很多人都问他，为什么要唱那么多歌，就录那么多歌，要去录那么多节目，就是希望能够被别人听到和看到，因为觉得也许每一个人能听到，多一个人听到，多一个人看到，就多一个舞台呢。 在两千零二十一央视春晚上，张也、周深演唱的《灯火里的中国》深情款款，十分好听。歌声里一幅写意安宁的中国灯火图缓缓铺陈开来，温暖大气，满满的自豪感。祈愿祖国祥和无恙。看到周深接受央视综艺主持人的专访，畅谈此次上春晚的体会，喜欢周深的粉丝们纷纷留言，为其打 call。 周深把自己放得很低，把音乐放得很高，一直破圈，不畏标签，是一定会有璀璨未来的好歌手了。又强又美好的周深，一定会被越来越多的人听到和看到的。这几天被《灯火里的中国》洗脑了，《灯火里的中国》，青春婀娜那，我脑子里还在循环《灯火里的中国》，青春婀娜致，太好听了。 能听到你的歌声，我们也超级幸福。两位老师太棒了，最近脑子里都是这首温暖大气的歌。周深，你真的是最棒的优质偶像。对于生你来说，听深深唱歌也是一种幸福。我们也会好好珍惜深深的每一个舞台。周深，你在他的歌声里，可以听到他在对你说故事。他的歌声总会带你进入意境之中。你喜欢周深唱的歌吗？ 你希望他多出几张专辑吗？还是只要唱歌就好？听我说，渴望，对你推荐可以不停循环的歌曲，比大鱼更有意境，只因他的声音在不断的进化。你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。